Saluton eh, el la, la tago numero 6 en la parta Trudis Oligio in Amsterdamo. O oh, hodio mi laboras heime, kai nenio vere shangigis, tamen estis eh, interessa demando uh, fare de uno el miai amicoi, quiu demandis al mi ciu eblas festi en privatae domoi en Nederlando dum cetio eh, tru disoligio cae vere mi nesis ciel respondi, char shainas al mi che nestas reguloi contra utio, sed ali flanque shainas al mi che nestas multai festoi en privata i generale, do. <laughs> estas interesse char exemple in italio estas uh, eh, severa limo i pri la ni diru homo i la ne ma le la ni diru la malsam domano i pri la raito inviti gastoin en uh, propran domon do shaina sal mi nestas regulo i pre tio ci die sed uh, eh, ali flanke ja yeah. Do. Cio bonas. Do kiel uh, mi kutime diras, estu fortai, estu sanai, estu esperplenai, kai mi lasas vin alla medito. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas eh, legi el tiron kiu eh, prias eh, recte esperanton. Temas pri letero altiofil cart sendita en la jaro 1903. Mi legas el pagio quincent dudec nau, kai Zamenhof scribas alla Franza pioniro la sequan frasaron. Nur la fundamenton neniu el ni devas tusci, sed pricio quio ne tusas la fundamenton, cae ne havas la caracteron de reformo, au ne presentas intensa declinigion de la comun usata i formoi, pri tiai bagatelai detaloi ni ne devas esti tro severai unui contra una aliai. Do, shainas al mi che citivi vortoi estas ancora o tre actualai, char mia impresse mult foie esperantistoi estas tro severai pri bagatelai detaloi perdante la, la vision de la pli granda perspectivo pri esperanto do mi volas inviti vin kun mediti ĉu ni investas nian tempon en la afero de esperanto bagatelai au gravai afferoi. Compreneble citiu al voco al netusciado della fundamento memoru citiu i vortui es scribitai antau la publicigio della fundamento mem do duia antau duiaroi, iaroi 1903 do la di diu la aliro de Zamenhof estis tre clara, cae comprenemble ni devas compreni en la contexto la severezzo de la netusceblezzo de la fundamento fontas e la attacco e la reforma propono e la rivalo de esperanto ali ai lingvo proiecto i pri helplingvo i do tio esas tutte comprenibla la ola spirito della tempo se non tio ne estas plu granda problema effettive sed ali flanke shaina al mi vera che citivo al voco al ne esti tro severa e ancora actualas Ciu vi anche o sam opinias con mi o ne nicun me cor andan con provi attento kai gismorgao kai antawen sen fine